Wenn ihr auch noch wissen wollt, mit wem ich sonst noch so baden gehe, dann schaut doch einfach das nächste Video an. Oder abonniert gleich!